यार है है तो सांस है सिर्फ एक चांस है खतरा कोई आए तो अपना एक कांस है जान है तो सांस है सिर्फ एक चांस है है सिर्फ एक चांस है कांस है अपना एक कांस है कांस है जान है तो सांस है